Olá meus caros players, tudo bom? Eu sou o Vini e no vídeo de hoje iremos falar sobre o 171, o jogo brasileiro que está sendo desenvolvido pela Beta Games Group, que por sinal tá cabuloso, e a Beta Games está de parabéns por esse game. E antes de mais nada, já vai deixando o like e se inscrevendo para ajudar demais o canal. Além disso, me anima bastante em trazer conteúdo pro canal. E um aviso importante é que todas as gameplays de fundo são retiradas do 171 do canal da Beta Games Group, que vai estar na descrição do vídeo, inclusive todas as outras informações. O 171 é um jogo eletrônico de ação e aventura que está sendo desenvolvido pela Pet Games Group, uma desenvolvedora independente localizada no estado de São Paulo. O jogo vai ser lançado para PC pela Beta Games Group e a Kbyte Interactive vai lançar o jogo para PS4, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. Olha que cabuloso! O jogo foi disponibilizado para ser jogado da BGS e também sua pré-alpha exclusiva para apoiadores. Sua versão alpha está prevista para ser lançada, talvez esse ano, né, galera? O 171 foi revelado oficialmente na internet em 2012, nesse mesmo ano gerando grandes expectativas por diversos meios de comunicação e sendo frequentemente apelidado de Grand Theft Auto brasileiro, por conta de sua inspiração e similaridade aos jogos da, da série. Desde então, a Beta Games vem lançando novas atualizações de desenvolvimento. As únicas coisas que sabemos sobre o modo história do game é que vai se passar no nosso Brasilzão, e mais especificamente em Sumaré, no interior de São Paulo, e que o protagonista se chama Nicolau Souza. Nicolau Souza, um jovem sonhador de uma pequena e humilde comunidade, queridos pelos seus vizinhos e amigos. Nicolau sempre demonstrou ser uma pessoa trabalhadora e de boa índole na vizinhança. Nicolau mora de aluguel junto com seu irmão mais novo, Rogério, ex-usuário de drogas e atualmente desempregado. Rogério ajuda seu irmão com serviço na casa em que moram, para compensar Nicolau que trabalha para manter os gastos da casa. Certo dia, Nicolau volta do trabalho e encontra Rogério bastante machucado em casa. Nicolau o critica duramente, falando que ele tinha voltado a ser o mesmo viciado que era antes. Rogério, mesmo com dificuldades para falar, afirma que antigamente ele teria errado sim, mas que tinha abandonado aquela vida que levava e que não era mais um viciado. Disse também que ele nunca tinha visto as pessoas que o agrediram e que os agressores falaram que isso seria um aviso para você e que você saberia do que se tratava. Surpreso e bastante assustado com o que acabou de ouvir, Nicolau tenta confortar Rogério, dizendo que isso tudo era apenas um engano e que ele não deixaria nada disso acontecer novamente. Mas logo Nicolau descobrirá que as coisas não sairão tão simples quanto ele imaginou. Que foda, né, galera? Esse iníciozinho já dá pra gente saber mais ou menos como o game vai ser pra frente, né? Daqui pra frente a gente já sabe mais ou menos o iníciozinho. Não tem spoiler, né? Só tipo contando a história de uma, um menino Nicolau, né? Que tem um irmão Rogério, que era viciado em drogas e etc, né? Mano, tipo, bem foda. Tipo assim, os caras pensaram em, tipo, a, bem, bem mesmo a história, tá ligado? Tipo, fizeram a história muito legal, tá ligado? Para retratar o jogo. E eles só vão começar a mexer na história, nas dublagens. Já começaram até dublar, né? É, vai estar tá passando aí um trecho da dublagem que eles fizeram. E, tipo assim, eles já começaram a dublar algumas falas dos personagens, tá ligado? Mas, tipo assim, em cutscene mesmo, é, vai ser só na versão Gold, tá? Tipo assim, a gente vai sair a Alpha, e depois a Beta, e depois a versão Gold, tá? Então, tipo assim, já saiu a pré-alfa pra um, os, de, os apoiadores e, tipo assim, mano, muito top o jogo, vocês podem ver lá, tá no canal da Beta Games Group, vou estar tá deixando aí, tipo, todas as gameplays de fundo vão ser do, do jogo, tá? Tipo assim, um jogo muito top, velho. E, mano, a minha teoria é como o jogo se chama 171, que significa estelionato, né? Como 157, que significa... É, roubo e provavelmente, tipo assim, <laughs> vai ser, né, mano? Tipo, a lógica é, o Nicolau vai se envolver com coisas erradas, né? Pra ajudar seu irmão. E, tipo assim, ele deve formar gangue e tal e conquistar território, mano. Isso, tipo, seria muito top, tá ligado? Eu acho que basicamente vai acontecer isso, mano. Tipo assim, é provável que sim, tá ligado? Seria um bagulho muito louco. Tipo assim, que o Nicolau conquistasse territórios, tá ligado? Tipo, mais ou menos naquele estilo, vamos dizer assim, do GTA, né, galera? GTA San Andreas. Mas, tipo assim, é. Tipo, vai ser bem louco, tá ligado? Até porque, tipo, a gente. Eu, pelo menos, sempre quis que fosse criado um jogo brasileiro de mundo aberto, tá, galera? Tipo assim, e o 171 tá possibilitando isso pra gente, tá ligado? Pelo menos pra mim, eu acho tipo, isso muito foda, uma, um bagulho muito louco, que eles realmente devem investir, tá ligado? Um bagulho. E tipo assim, mano, saiu recentemente no canal do Senin Play é, uma entrevista com o dublador é, do Nicolau. Vou estar tá deixando aqui na descrição a entrevista com o dublador do Nicolau lá no canal Senin Play. É, inclusive tá muito top a entrevista lá, mano. E sempre que é muito foda os vídeos dele. Dá uma olhada lá. E é nóis. Mano, e o que, que vocês acham? O que é que o Nicolau vai fazer? E o que, você tá achando do vídeo? Se vocês quiserem mais vídeos sobre o 171, é, comenta hashtag mais 71. E, mano, vou deixar aí vocês com um gameplay de fundo sobre o jogo, sobre tudo do jogo desde o início, até agora, tá ligado? Tipo, algumas paradas na descrição vai ter tudo, várias coisas lá. Só olhar, mano, muito top. Be Beta Games Group, muito obrigado por fazer esse jogo magnífico, mano. E é nóis, vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu, falou e fui. Fique com as gameplays do 171. Em 171, buscamos construir um sistema de briga que seja desafiador e imersivo, para que o jogador possa experienciar uma verdadeira briga de rua. Mas, como ninguém nasce sabendo, você poderá evoluir sua perícia em brigas conforme vence em novos combates. Qual foi, viado? Em níveis mais baixos, você tem duas opções. Ficar atento, atacar no momento certo para não levar um sacode do seu oponente Ou você pode resolver a parada da maneira tradicional. Filha da puta! Isso, Conforme cara, você aumenta sua perícia nas brigas, poderá descer a porrada no seu oponente de uma forma mais rápida e com ataques mais fortes. Além disso, em níveis mais altos de perícia, o Nicolau terá reações diferentes ao entrar numa briga. Nunca fugi de uma briga. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vê afobado assim não, vê afobado não, vê afobado assim não. Se você for muito bom, pode sair ileso. Ou muito ferido. Tenha muito cuidado ao procurar brigas e confusões pelas ruas, pois as forças policiais estão sempre atentas para conter o perigo. Além de viaturas policiais, agora a polícia conta com forças aéreas para combater o crime em Sumarite, o que poderá tornar suas fugas ainda mais difíceis. Caso você tenha coragem e destreza para enfrentá-los, você vai precisar encontrar os seus pontos fracos, tanto do helicóptero, atiradores até mesmo o piloto. Mas lembre-se, haverá um efeito colateral para suas ações, e forças policiais ainda mais raivosas estarão em sua direção. Nessa altura, a sua rendição já não será mais aceita. crazy. Oh no, no. King, this shit fuego. Can't breathe in toxic skies. Pollute me with your lies. Yeah, I thought that I'd oh, die. Whoa, whoa. I cannot breathe through toxic.